قصيدة وصال الهوى للشاعرة دكتورة أمل بالعربي من بين كل القلوب اخترت قلبك ليسكن داخل جزيرة هواي من بين كل القلوب اخترت قلبك ليسكن داخل جزيرة هواي فكل سطوري فكل سطوري لا تكتب لغيرك وروحي وروحي لا تعشق إلا رسمك تركض إليك مسرعة النبضات تركض إليك مسرعة النبضات ويزيد عند وصفك حفقاتي من قبل من قبل علمت عن عشقك واليوم واليوم أؤكد على حبك فلا تلوم الفؤاد فلا تلوم الفؤاد إذ ذكر هواك ولا تغضب من العين لكن نزفت من هاجرك وها أنت وها أنا أنتظر أن تهب من مدائنك رياح الهوى وتسكت على أسوار عرشي وها أنا أنتظر أن تهب من مدائنك رياح الهوى وتسكت على أسوار عرشي زخات الشوكة التي تنمو في حدائق العشق عندك وها أنا أقف وها أنا أقف على الطرقات الواصلة بين شاطئي وموجة وأتمنى أن ترسو أشرعة الشوك في ملجأ وجهي وأن ترسلها السحب مرسوم الوصال بين أرضي وأرضك وها أنا أقف على أقف على الطرقات الواصلة بين شاطئي موجك وأتمنى أن ترسو أشرعة الشوق في ملجأ وأن ترسلوا على الصحب مرسوم الوصال بين أرضكم وأرضي ما تحيات دكتور أمل